Bueno, ahora toca agradecerle también a estos grandes empresarios y artistas eh, que nos han ofrecido este espacio para poder hacer las entrevistas así más veraniega y salir un poquito del entorno. Entonces aquí estamos en la Villa de Oro, muchísimas gracias a Máximo, a Giuseppe, que nos habéis sido este lugar. A vosotros, eh, gracias que siempre nos apoya, eh, te lo agradezco muchísimo en este tiempo de questo maldito virus tenemos de verdad necesidad, nonostante che posso dire che stiamo empezando a, a, a, re, a regresar casi a la vida normal. Uh mhm. -huh. Ahora uh -huh. que han abierto el hotel la differenza. Se nota, ¿verdad? Claro, sí, más Ya, hemos notado da, da ayer, el empiezo de la semana, una, una, subita un poquito, no quizá que, pero dai, una, una subita. Máximo que eh, eres, un gran artista, muy reconocido en el mundo entero. Gracias, eh, también pones tu arte en lo que es la cocina. Absolutamente, cuando tú haces la <laughs> cosa con el corazón, sale siempre, siempre, siempre bien. Y además utilizas productos del día a día, productos frescos, de ahora te tienes que ir rápidamente a hacer la compra y según ves, dice, voy a elaborar un menú, ¿no? ¿Cómo, cómo ah. creas tus menús? ¿Cómo, eh, creas? Yo mm, claramente vengo de una tierra donde la cocina es la patria del, del, eh, del Italia, eh, la Emilia Romagna, el centro de la Italia, es una tierra donde de verdad tenemos toda la Italia, pero en Emilia Romagna somos especializados per la pasta di verità. È una terra dove, donde de verdad eh, el comer eh, es, es, muy importante. E, e, io elaboro la ricetta della, di mia madre, che era una cuciniera, che mio padre tutto il giorno tenía la pasta. Él no podía comer si no tenía la pasta hecha a mano eh, para mi madre y e, e, e, alguna receta de mi abuela. La elaboro con el producto que tenemos aquí fresco y en esta semana de verdad estoy estado feliz porque he tenido un suceso, me ha apenas llegado ahora un mensaje de la gente que ha venido a comer ayer, ho fatto un minestrone con 17 verdure differenti, solo pura vitamina di verdura. È eh, eh, una passata di verdura eh, muy, muy buena. E también abbiamo eh, spaghetti di nero di seppia Otra cositas muy particulares, eh, donde puede ser un buen desayuno e eh, un buon almuerzo a, ad un prezzo io penso che sia más que uh, aceptable e razonable para, para, un poquito todo, che siamo sopra los 15 euro, compreso de una bevuta o de un café. Claro Entonces, que sí. Comenzamos. Si tenemos defensa en el cuerpo, el virus no nos va a atacar porque las defensas son muy importantes y está en comer bien y las verduras. Sí. absolutamente, esto es solo natural, mm. agua, que no uso la agua del grifo que no obstante todo es bastante buena en Marbella, uso agua que saco de, que saco de dalla máquina del café depurizada. Eh, un poquito de aceite después que está al, servicio. Entonces, solo vitamina pura. Qué bravo, de verdad. Lo ha detallado bravísimo. Muy bien, Máximo. crítico. Ah, una, una cosa que nos falta, Siempre, siempre le pongo la cúrcuma, que es la vida por el hombre. La gente se impara a tomar cúrcuma, de verdad te hace una differenza incredibile. Io da quanto vivo qui che mi sto tomando la cúrcuma o del gato como el doble y me siento di verdad molto muy, buena muy, para muy buen, mm -hmm. y Hace, de verdad è un, un, una passata la, la cúrcuma. E io bueno yo la para... tutto. ...no en el cappuccino maca. <laughs> Eso es sagrado, eso es, vamos, ahí ya no como la, la raya roja. Entonces creo, Elena, de verdad, de lo que estaba hablando más, sino es una oportunidad. Quien quiere comer sano, que hoy en día hay mucha atención. Creo que con esta cocina de Massimo, que además de artista, hay la peculiaridad que Massimo como pintor va a pintar, a crear. Y si tú ves el minestrone, de verdad parece un, cuadro como, como lo que tenemos en la pared, tiene todo los colores porque claramente yo le 17 verduras diferentes tengo en cada una su colore, e, es una pasada. Es la verdad es que tengo que decir que eh, Giuseppe siempre nos manda la foto, ah, nos pone lo que hay al día y nos da una gana de venir corriendo a comernos esos platos, a veces que no coge muy lejos, pero sí que es verdad que nos lo documenta, nos lo pone. Su Esto nos pone la foto y nosotros lo poner para que la vean. Lo importante es que cualquier cosa que tú haces, que la haces con gusto y e con, e con cariño, absolutamente salen, salen bien. como siempre. Cierto, cierto. O saludo que tengo que pues, hacer la compra. La compra que se te hace tarde. Un abrazo a todos, <laughs> agradezco Muchas gracias. otra vez eh, la tu disponibilidad de ayudarnos que tenemos, todo el mundo tiene un poquito de necesidad. y e si nos ayudamos, fra los grandes piensan solo por ellos. Un saludo. Gracias. Bueno, Giuseppe, nos ha dejado Máximo que se ha ido a hacer la compra, pero sí que es verdad que tú siempre nos mandas las fotos y son tan bonitas, con tantos colores, que es para ponerle un marco y colgarla igual que están estos cuadros, ¿no? La, finalidad es realmente después, eh, como tú sabes, ¿no? mostrar. Nos encontramos también eh, con estas instalaciones donde mostramos eh, si al aspecto del, del buen comer, mezclado también eh, al, bello, a la belleza que puede, que puede desprender una obra de arte, ¿no? ya que nos encontramos en, eh, esta galería, nuestra galería, en la, en la Milla de Oro. Y sí que también eh, son platos que salen a veces tan, tan maravilloso, tan bien, bien, bien preparado, bien curado. Comemos con la vista también, vemos algo bonito. <laughs> Oh, nos da la gana <laughs> de enseñarlo, ¿no? nos da la gana, como dices tú, que se comen ya por, por, por, por la, vista. Últimamente, como estaba hablando, mm, eh, reiterando lo que estaba hablando Máximo, estamos preparando efectivamente una, una, una cocina enfocada al, al healthy, ¿no? Como llaman en inglés, una cocina saludable una eh, cocina realmente que tiene, que tiene atención, eh, atención en el comer bien, porque evidentemente el menzana incorpore sana es lo que, lo que sabemos perfectamente. Y por la parte de la, galería, claramente nosotros seguimos, eh, seguimos en plena actividad con nuevas incorporaciones, nuevos artistas, Estamos también dirigiendo el, eh, ámbito, el ámbito artístico de la, de la, pintura también al mundo de la decoración, ¿no? de, los interior design, con lo cual yo creo que también puede ser una, una oportunidad lo de visitar eh, nuestra, nuestros espacios aquí en la Milla de Oro. Nos encontramos, nos encontramos eh, prácticamente a, a, pocos metros del Senator Hotel y del Guadalpino. la habéis notado ya que me decía que como han abierto que habéis notado, pues la gente viene a pasear, toma un café de estos buenos que hay aquí. Realmente sí, oh. podemos dar una buena noticia porque hoy en día necesitamos, ¿no? tú sabes Elena, de, buena noticia. Eh, los hoteles eh, eh, están volviendo a su actividad, no por supuesto, y esto lo sabemos, lo sabe, lo sabe todo el mundo, a su porcentaje de ocupación como, como era como era eh, la, temporada pasada, pero el hecho que eh, las instalaciones, los complejos hoteleros vuelvan a abrir, esta es una buena noticia. Máximo lo había dicho antes, eh, lo hemos notado ya, ya son dos, tres días, estamos empezando a ver nuevamente el público extranjero, estamos viendo los ingleses, importante en, Marbella, y recordámonos también de darle una, una sincera bienvenida, porque nos hemos dado cuenta también una, una sincera y, cordial, igual más que otra, otra temporada, porque tenemos que recordarnos que eh, sin, eh, sin el turista, evidentemente, hemos visto que Marbella eh, eh, el destino de Marbella è estrechamente eh, relacionado sta strettamente al, público turista, al público que llega a visitarnos de diferentes partes del mundo, con lo cual, nada, mm, estamos preparando varias cosas también que pues tú sabes. Me da mucha alegría porque, <laughs> verdad, son todas buenas noticias lo que me cuentas. Estas son noticias que sirven para todo, para todos los, hay muchos amigos también que tienen restaurante en, Puerto, Banos, eh, eh, saludo también Humberto del, del, Gaucho, le, damos un saludo también porque <laughs> es una persona luchadora, también él, como alguna vez tú nos has dicho de, nosotros que somos eh, luchadores. Y qué decir, yo espero que podemos compartir esta, mm, esta, esta temporada, este verano, con, con arte, con la belleza de volver a tomarse un minutito para encontrarse delante de un cuadro y preguntarse eh, lo que quiere, quiere comunicar un, cuadro. Entonces, entrar un poco, traspasar un poco la línea del material para entrar en una línea más eh, emocional, en una dimensión emocional, que es la que, pretendemos un poco. Aquí es hacer todos los sentidos, ¿no? Todo el sentidos, sentido, el sentido del gusto, de la vista, eh, el tacto. Exactamente. Es verdad, aquí podemos un ambiente muy agradable para hacer entrevista, para estar con amigos, tomar algo y es perfecto. Así que enhorabuena. gracias, y nos eh, vemos. Eh, gracias. una vez más a vuestra, vuestra eh, participación, a vuestro interés en eh, poder así rodar esta serie de entrevistas aquí con Marbella Boom. Es un gran placer porque ayudáis y estáis ayudando mucho, concretamente vosotros, eh, en el, en eh, así, dar difusión al arte, a los establecimientos y a muchas actividades, ya que es tu actividad diaria, que veo de verdad que la con, Paco, que está aquí detrás de la telecámara, que aprovecho <laughs> también por saludar. Muchísimas gracias. Os esperamos en eh. Art Café Milla de Oro.